السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان مقال كان اوهلينا قابك لو أبورو عوث بلا عرو كنب بحايا تضبع عشاءو كليا وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وحد استعمال كرتاسي أو أورتيد مراها جليدة قامديقة يو مراها مسجدة Haddeertan aniga waxaan isticmaalayaa miraha masagada. Marka koowaad waxaad soo qaadanaysaa weelka ku dhaqi lahayd miraha. Waxaana ku dhaqaysaa biyo diiran. Wixii miro oo biyaha kor sabeynaya oo aragtid waad ka saaraysaa sababtoo ah way dhaawacan yihiin hadhoodina ma dhalan doonaan. Marka xigta waxaa ku dhaqaysaa biyo cusba leh miraha si aynan u halaabin. Kadibne toban iyo laba saacadood ayaa waxaa la dhigaysaa biyo nadiif ah. Markay u dhammaato waa biraacinaysaa kadibna biyaha ayaa ka miiraysaa. Waa dabooleysaa weliba dabool kor ka duleelo haddii kale maro khafiif ah oo hawada ka soo geli karto sababtoo ah miraha waxay u baahan yihiin hawo. Waxaana huurinaysaa labaatan iyo afar saacadood ilaa ay mirta ka dilaacdo oo ay ka soo saarto xidid. Laakiinse waxaa dhici karto in wakhtiga huuriska uu ka bato labaatan iyo afar saacadood waxa aynu ku xiran tahay cimilada. Haddii ay cimiladu kulushahay, waxa ay qaadanaysaa labaatan iyo afar saacadood, haddii ay qabow tahayna way ka badan kartaa. Ani waxa ay igu qaadatay afartan saacadood sababtoo ah waxaa lagu jiray xilli roobaad. Midda kaleetana masagada way ka adag tahay galleyda. Markaa aragtid in xidudku soo baxay, waxaa soo qaadanaysaa shay fidsan oo aanan biyaha ceshanaynin, mirahana kuu celinayo. Waana in uu ahaadaa shaygaas shay nadiif ah. Haddeertaan aniga waxaan isticmaalayaa caagan oo ah sida salada oo kale mirahana macisho karo marka waxaan dhexda ka geliyay shumac la siman waxaana u yeelay dulduleelo yaryar si uusan biyaha u ceshan mirahana aysan iiga candharin waxaana ugu fidinaysaa si siman iska ilaalina in ay meel ku bataan meelna ku yaraadaan marka aad fidisid kadib waa waraabinaysaa weliba waxaa ku waraabinaysaa shay biyaha firdhinayo Waxaa muhiim ah inaad ogaatid haddii uu geedka helo iftiin, hawo, iyo biyo waxa uu samaysanayaa energy-ga uu u baahan yahay, sidaas ayuuna geedka ku samaystaa cuntadiisa. Haddaba ma ahan cooskan bilaa carrada la abuurayo iftiinka uu u baahan yahay inaad u dhigtid qoraxda si toos ah, keliya dhig meel aan mugdi ahayn oo iftiinka heli karo. Maalinta koowaad waxa ay ka bilaabanaysaa marka geedka uu soo saaro fiinta hore ee caleenta. Waa inaad ka taxadartaa caagga aad ku kor abuurtay miraha in aad dhigtid meel siman. Waxaa lagaaga baahan yahay in aad dhigtid meel kala korayso si biyaha aad ku waraabinaysid ay ugu daataan ugu horaan. Maalinta labaad geedka fiintiisa hore waxa ay noqotaa cagaar. Ka taxadar, hana u ogolaanin marnaba inuu qalalo. Wuxuuna si joogto ah ugu baahan yahay biyo, sababtoo ah ma haysto ciid u kaydinaysa biyaha. Marka waa in aad waraabisaa dhowr jeer maalintii waxaana ku xadidayo cimilada. Haddii ay cimiladu kulushahay, labadii saac ee kasto hal jeer ayaa waraabinaysaa. Balse haddii cimiladu ay qabowdahay, sida xilli roobaadka, waxaa waraabinaysaa afartii saac ee kasto hal jeer ama hal mar, waxaana ku dadaalaysaa inuusan marnaba qalalin. Maalinta saddexaad waxa uu isbedelayaa isbeddel aad u weyn ku dadaalne ina aa warabisid xididka iyo caleentaba. Faaidada uu uleeyahay xoolaha cooskani waa waxa uu leeyahay nafaqo kabadan marka loo eego kuwa caadiga loo abuuro ama loo beerto. Waxa uuna ka kooban yahay macaadin fitamiino iyo carbohydrate aad u sareeyo. Biyo badan uma baahno halkii kilogram waxaa ku abuuri kartaa saddex ilaa afar litir oo biyo ah halka kan caadiga loo abuurayo uu u baahan yahay toddobaatan ilaa sagaashan litir oo biyo ah. Wakhtiga uu ku baxayo wuu yar yahay, waa xilli kooban, xoolahana faa'iido ayuu u leeyahay. Neefkii la siiyaana waa ay ka muuqanaysaa. Marka aad siinaysid xoolaha, waa in aad u raacisaa cunto khaleel ah, tusaale ahaan bushada oo kale. Haddii aad guriga ku dhaqatid digaag, waad u samaysan kartaa. Wuuna jecel yahay digaaga. Ukunta qaybteeda jaalaha fuul ayay noqotaa markii la siiyo. Reer miyiga ama reer baadiyaha aad ayuu u anfici lahaa haddii ay samaysan lahaayeen waqtiyada lagu guda jiro xilliyada abaaraha. Waqtiyada abaaraha waxa ay sameeyaan reer miyiga galley ama masago shiidan ama la karkariyey ayay xoolaha siiyaan subaxdii iyo galabtii. Saas ay tahay xataa ma ku dhargaayo laakiin nolosha ayuu kusii kusicishana. Marka haddii ay isticmali lahayen qabka cara aanta la abuurayo waxay awood u lahaa lahaayeen inay xoolahooda u helaan cunto ku filan midda kaleeto neefka waxa uu cunayaa mirihii galeyda oo aan isbadalin oo weliba jilicsan kana fiican markii la karkarinayo iyo wuxuu kaloo cunayaa caleyntii oo ka nafaqo badan geed galey oo dhashay miro. Faa'iidada ugu weyn ee uu leeyahay bilaa carada la abuurayo waxa ay tahay haddii hal kilogaram oo galley ah aad isticmaashid, waxa ay kuu soo saaraysaa siddeed kiiloogaraam oo caws tayo leh. Faa'iidada kale oo uu leeyahay waxa ay tahay ma ku dhalanayo cayayaan, mana u isticmaalaysid cayayaan dile adoo cayaan dili isticmaalin ayaa guranaysaa, mana ka halaabaa dhaqsi Xamaalina kaagama baahno, shaqaale badanna kaama galaayo Had aniga waxa isticmaalayo waa masago, si aad ah uma aysan dheeraan, masagada aad uma dheeraato badanaa, waxaana ka dheeraa og galleyda. Badanaana waxaa la isticmaalaa galleyda, ayadaana ka fiican masagada. Masagada waxaa laga yaabaa inuu neefka markii uu badanaa cuno inuu ku dibiro. Haddaad si joogto ah xoolo u siinaysid, fadlan isticmaal galleyda ayadaa ka wacan. Maalinta toddobaad waa maalinta ugu dambeyso waana maalinta ugu nafaqo badan yahay geedka. Kullama geedka uu sii weynaado waa kullama ay sii yaraato nafaqada ku jirto. Maalinta toddobaad waxaa fiican inaa siisid xoolaha hore ka siisid. Maalinta toddobaad wixii ka dambeeyo geedka nafaqadiisa hoos ayuu sii dhacdaa sababtoo ah ma heesto caro oo kasoo soo dhuuqayo nafaqo. Ewel nafaqadu isticmaalaya wuxuu ka keenayay miraha nafaqada ku dhex jirto iyo caleynta iftiinka qoraxda nafaqada ee ka samaynaysay. Waxaa fiican inaad ku samaysid meel siman oosan ka dusaynin xididka geedka. Waa inuu xididka si toosa ah u sinaadaa.